城市的灯光把回忆点亮，青春是一场懵懂的爱上，你给过关怀，我始终不能忘。转了好多弯，被遗憾追上，回不去过往，在夜里流荡，带着点感伤，更多的是期盼，想。 能把时光倒转，让我能牢记你温柔的脸庞，而变得更勇敢。寂寞开在心事旁，随手种一些伤感，不让星星来窥探。找个沉默的夜晚，找个沉默的夜晚。 星星来窥探，随手种一些伤感，寂寞开在心事旁。终于又遇上，不会再彷徨。所谓的感伤。 酝酿出芬芳，谁都拆不散。手牵起就不放，想能一直都这样。随幸福方向，所有的不安都变得很坦然。寂寞开在心事旁，随手种一些伤感，不让心醒来。 找个沉默的夜晚，找个沉默的夜晚，不让星星来窥探，随手种一些伤感，寂寞开在心事旁。情会一直都这样，用陪伴温暖关怀不打烊。 陪着醒来的每个天亮。